ხირი აი ფანა იაბროთი Рекелдир жауһар Заира, заира, заира Мунигодир хазина Заира, заира Рекелдир Ko soni Nikola Dirbera lmetsin Harula agaray Yasri kashuge Dandi achon khekhko Tedum khoshize Zaira, zaira, zaira Muni godir khazi زائرة لك اللي رجعوها زائرة زائرة زائرة مني قدر خزينة زائرة زائرة لك اللي رجعوها مدير خزينة زائره زائره لك الدير جوهر زائره زائره زائره منيقو دير خزينه زائره زائره لك الدير جوهر زائره زائره لك الدير زائرة زائرة لك الدير جوا